Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене огляд знову пластиків, знову для 3D принтера, але на цей раз це, скажімо, такий набір для тестування. Е, цей набір на тестування надала мені фірма FlexiWire, дуже я вдячний за це. От, е, Після замовлення перших трьох пластиків, на які я робив огляд, зв'язалися з нами оператор Лідія і сказала, що ознайомилася з відеооглядом і в якості, скажімо так подяки відправили нам ось таких 5 пробних пробничків для 3D-ручки. Ну і, звісно, можна використовувати як і ну і на 3D-принтері. В комплекті в нас є помаранчевий, який ми е, замовили. Попередній раз бабіну є синій, в нас є синя АБС, але іншої фірми, це ми також протестуємо. Е, Жовтим ми також мали діло, але в нас був кусочок і тепер є ще один чорний. Я також планував замовити, але ніяк е, ну, не знав, навіщо мені чорний, що не купувати буду, і рожевий. Ну, Рожеві у нас так не, не так часто використовується, але я вам скажу, як для якогось подарунка зверху ручкою або принтером щось зробити, якусь зірочку, квіточку, то в принципі було б нормально. Ці всі пластики ми протестуємо, бо поки що не було часу, і ми протестували лише е, помаранчевий з мигалкою, тобто ось цей, який я вам показував в попередньому відео, і протестували зелений. В якості тестувальних е, фігур, елементів ми використовуємо ось таку шапочку для ніфеля. От, е, В порівнянні з цим пластиком, мені здається, вона навіть е, зелена зелена нова. Навіть надрукувалася якось точніше, бо ну, можливо з температурою на цій не вгадали. Та й вона, в принципі, вже поїздила. Але тут потекло трошечки, це більш-менш рівномірно. От, Тобто нам це все сподобалось. Ці пластики ми давно на них дивилися, але якось не звертали уваги. Саме перше знайомство з цією фірмою було, коли мені написав один із підписників, звати його Андрій. Е, і він е, задав декілька питань по 3D-принтеру, а тоді запитав, чи я не цікавився такою фірмою пластики. Я відповів, що ні, не чув ніколи, але можливо найближчим часом е, спробую. Бо я написав, що не знаю, як вона друкує. І тоді Андрій, підписник, прислав мені фото, де він протестував е, пластики на різних температурах з зовнішнім охолодженням, тобто з обдувом та без обдува. От е, Фото я вам вставляю, ви подивитесь. Е, ну і в принципі на цьому в мене все. Бо зараз немає часу їх тестувати. Я в принципі ще не знаю, що корисно таке зробити. Бо мигалка так, вона вийшла якраз помаранчевий, під колір все вийшло гарно. Е, найближчим часом я знайду щось цікавеньке маленьке, напевно, новорічну тему і ми це все перевіримо. На цьому моє коротеньке відео закінчується, друзі. Будуть запитання, задавайте в коментарі, завжди буду радий відповісти. На цьому в мене все. З вами був Тарас, до нових зустрічей, бувайте!